jagat omongane tonggo yen awake loro melah banyu disusur iken dewa iken tak uni uni lambene mergo awake pantang urut karo dekne kekurangan Kurung bisa nyenengke hati Mereka tahanan gongku nyusupi kebutuhan Kayu aku rapa kelali marang janji-janjiku Aku tanpa eleng pasal tak kusupi kuretmu Tujuh ku pengen tulung tulungan e awakku aku nyambut gawe gampang tak ono Sabar tak perlu hatimu paring jalan rezeki bakal digawe gampang yen ya, pancen kabeh iku uwit garise urip bakal tentrem ayin selawan usah jajak omongan tonggo Kenawa eloro malah banyak disyukur Di pendewa iben tak uni-uni melandini Merdoa ikan tentang mereka rutin Kekurangan urung bisa nyenengke atimu Mergo kahanan don punyuku pikir putusan Nanging aku ra bakal lali marah janji-janjiku Aku tanpa eling bakal tak noe timuan suasne platene kada usuwe usadati temangatu yen panjen Gusti paring dalan rezeki bakal digawe gampang yen sampai teh ore bakal kontrol ayam kelawan te ore bakal kontrol ayam kelawan